Cuando hablamos de un gran anime, uno de los apartados que destaca en los tiempos contemporáneos, sin lugar a duda, es su animación. Incluso muchos abstienen de ver un anime por no contar con las proezas animadas que un anime con buen presupuesto tiene. Lo que es un error, pues olvidamos el apartado narrativo de la historia y la increíble enseñanza que nos puede ofrecer. Sin duda alguna nosotros como consumidores hemos impuesto a los desarrolladores que mientras más bonito se vea, más buena es. E inconscientemente esto refleja a nuestra sociedad, la cual impone sus ideales sobre un individuo. Ya sabes, una mentira dicha mil veces se vuelve real. Por esto y más razones es que Andy Muse les trae Dance, Dance, Dance. Una historia la cual nos lleva a preguntarnos, ¿realmente hacemos o estudiamos lo que nos gusta o simplemente actuamos bajo la presión social o la opinión de los demás? Sin duda, me vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con una historia de un tipo bailando? Pues mucho, pero sin más dilatación, continuemos. Dance Dance Danceur centra su historia en Junpei Murabe, un chico que desde muy temprana edad era un aficionado al ballet pues luego de ver una presentación quedó fascinado por este bello deporte. Pero luego de ciertas circunstancias catastróficas decide reemplazarlo por el arte marcial Jeet Kune lo cual lo vuelve popular entre las chicas y chicos, dando esa imagen de masculinidad y dureza que tanto deseaba. Pero, ¿qué pasa? Todavía por su cabeza pasaba ese sueño de practicar ballet, pero a la vez era consciente de los perjuicios y las intimidaciones que conlleva practicarlo. Pero no es hasta que aparece Miyako Godai, una chica transferida a su salón, que ya sea por pura casualidad o mera coincidencia, tiene como madre a una persona que dirige un estudio de ballet y es a través de esta que nuestro protagonista es invitado a retomar su sueño, lo que nos lleva a una historia un tanto romántica que se entrelaza en un drama complejo, pues aunque Junpei pretende ignorar sus instintos, la danza volverá a su vida una vez más Y es a donde tendrá que decidir entre quedar bien con los demás o perseguir su sueño. Además de esto, veremos como Junpei aprende que ser varonil es ser uno mismo es una historia de autodescubrimiento y aceptación, cosa que se incrementa en la etapa de la adolescencia, en donde gran parte de nuestro carácter, forma de pensar y actuar se desarrolla. Pero bueno, esto sería todo por Dance Dance Ur. Si quieres verlo en la descripción están los enlaces directos. Sin nada más que decir, dale like y comparte. Nos vemos en la próxima ocasión.